Rexona Family Part 1. pa daw pabalik sa gas. Okay. Ay, bunyan! Sa Arizona! Sa ah, Arizona!

Paulo. Oh. <laughs> Ni tak gambar apa. Kisa ah, ni mong. Hello. Uduka. Adik ko. Ikaw. Sige, regla, agla, ag. Uli. Ikaw, kunin mo nga sila. Umbas ka, bawa po. po. Atik lemon po. Ayun pa, dali na nagutulog pa. Nagutulog dira. Sakit feeling sa kwarto. Silpon. Oy! Sayang mo mo. Wala. Hindi mo muna ni silpon